profiad fi yw um, colli mas achos um, es i mynd i ysgol y byseli yma, uh, ysgol Cymraeg, ond um, pryd fi'n mynd, um, dwi'n mewn dosbaf Saesneg, uh, mae pawb yn siarad Saesneg, um, mae uh, mechyd yn siarad Cymraeg, ddim yn mix gyda mechyd yn siarad Saesneg. Ond naw, um, mae plant fi yn mynd i ysgol Llandidoch a mae'n siarad Cymraeg bob dydd yn yr ysgol a mae'n hyfryd a'n uh, mae mab henof, is it? No, hen, oldest, do fe? Henof yn siarad Cymraeg yn iawn, dim problem yn y Preseli, so mae'n mynd i ysgol Preseli naw a mae'n um, hedfan, so yeah, dwi'n hapus iawn achos yn really proud achos mae'r plant yn siarad Cymraeg so Yeah.